En av Finlands allra främsta forskare, professorn i robotik Per Elmer, hittades avliden i sitt arbetsrum tidigare i morse. Vi alla hoppas och tror att vi med hjälp av vetenskapliga metoder och logiskt tänkande klarar av att lösa fallet